يحقق أحلام مهدينا يا ناس مهدينا يا ناس مهدينا يا ناس عيل عايش بهذا الامل خلي يشيد عزمه الله من شوفت حبيبه ما يحب أغلمني النسيم اللي نشيمه تسافري الدمعة بظهوره وتبقى بسمه تسافري الدمعة بظهوره وتبقى بسمه ما تبقى أحزان من هالعالم يعاني ونشوف ونشوف الاحباب واحد شابوق الثاني ويسرنا بجيته ونعيش بدولته ويسرنا بجيته نعيش بدولته مهدينا يا اللي يتفائل يتفائل بالسيارة جمرتي يفرقه ادريكنا يا رب يا رب يمتن تلاقي كل ما يمر لي تسعر جمرتي يفرقه ادريكنا يا رب يا رب يمتن تلاقي بنهاية غيبته ليش علامك ليش كثرتي على الشيعة ظلامك لخادم الحسين محمد الجماسي احنا مو ايوب يا دنيا دنياش علامك ليش كثرتي على الشيعة ظلامك سيف ويانا قللت احتراميك وبدياري الغربة عذبتي إماميك وبدياري الغربة عذبتي إماميك يا ديني عشناك دمعة عاتبي بدمعة يا ديني عشناك دمعة عاتبي بدمعة الله يجازيك باكر موعد الطلعه الله يجازيك باكر موعد اي نعيش مهدينا يا ناس فدوى مهدينا يا ناس ايه لو علينا ازداد عصيان السقيفة نلتجي الشريفة نلتجي لقبور أمتنا الشريفة ماكو غير المهدي يا عالم خليفة ونشتكي له من الأيادي المو نظيفة ونشتكي له من الأيادي المو نظيفة اسمع كل ما يذي علينا ما يغيرونه خدام الحسين وحجايتنا موزونه كل ما يذبحون بينا ما يغيرون فتوى مهدينا يا ناس مهدي الفجرة وسامى الرمان يسكت عليهم قرب يوم الثار إلا انقص ديهم قرب يوم الثار إلا انقص ديهم اسمع جيتي العباس للحوم الجيهون مثل يوم القارعة نسويها بيهم مثل يوم القارعة نسويها بيهم آه سمر يا ويل ويل اللي وصل يمها دولة علي هاي بس المهدي يحكمها سمر الظهر يمنعنا عنكم يا مذابيح دمنا بالشريان يجف يا ابو صالح دمنا بالشريان يجف يا ابو صالح اسمع الغير جفك ما نحب ولا نصافيح ما نريد أهل الهادي اليوم هتمنا وعزيتنا والجبد مسموم يستاهل مناحتنا اجينا لحضرته ونعيش بدولته يا ايه مهدينا يتفائل يتفائل